amico ciam gravas Por imagi justan mondon Saluton al ciui, cae bonan matenon o oh, mi estas en la trincaio kafo de la universitato yes kai do hodio occasis Igo vere stranga sed uh, plesuriga. Do esas mal multa homo iki laboras citie. Compreneble. Kai <clears throat> odio, eh, estis eh, du charmai virinoi. Ehm nia por destino Mari kiu uh, venas el Hispanio kai alia laboristino kies nomon mi ne memoras Eh, kiu estas Nederlanda kai la patro estis gis osta esperantisto kai shi neniam diris tion al mi um, kai do uh, ni parolis pri muziko kai ili kai mi diris to um, mari vi inspiras al mi operaon la tradizia kai si diras bone canto diras kio kio mi volas unu frason. kai do estas rezulto kai mi montro salvila rezulto ja vi vi povos ridi pro tio tio estas tute sen uh, aina anta o preparo do kion diri sed en citiu tempo cron virusa cron viruso tempo ta esa epoko facte. la mi oni de changi la calendaron esas antau kai post covidu anstatau antau au post cristo oni de diri antau au post covidu esas nova calendaro tutte kai tio inspiris tion inspiris al mi carlo minaya uno la play gravai esperantistoi el Italio, fakte. Kiun mi salutas. Saluton, Carlo. Do, chi mi volis diri? Oh, yes! Mi volas ancau danki Stefan, el Flandrio, char li reagis, kai li do auscultis active mian peton hierauan. Do, dankon pro via subteno kai pro via commento. Mi ne diros la commento, ne, vi devas legi sub la video en YouTube-o, carai. Do, eheh. Vi scias che vi volas rigardi la videoserion per aliai eh, iloi, sed eh, la, ni diru, la officiāla completa videoserio esas nur en youtube Nu, iā, cion diri plī? Duōnā mosteōn. Ca gis morga o eble nenio stranga o eh, mi revenos alla normala maniero video seriumi gis